ہائی گائز السلام علیکم میں زویا شیخ آپ کو اپنے channel Zoya fashion and beauty میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل سکے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم میک اپ کو کیسے بگڑنے سے بچا سکتے ہیں اور کیسے دیر تک میک اپ کو اپنے چہرے پر قائم رکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پلیز شروع سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو سے استفادہ ملے تو اب آپ دیکھ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میک اپ کو بگڑنے سے بچانے کے لیے میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گی اس پہ آپ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا میک اپ کیسے تا دیر قائم رہے گا میک اپ کی شوقین خواتین کا میک اپ اکثر چند گھنٹوں بعد ہی جواب دے جاتا ہے آنکھوں کا کاجل گالوں پر آ جاتا ہے لپسٹک غائب ہی ہو جاتی ہے اور چپکا دیتا ہے دراصل میک اپ کرتے ہوئے ہم بعض غلطیاں کرتے ہیں وقت کم ہو تو پوری توجہ سے میک اپ کرنا دشوار ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب سے ہی ہو جاتی ہیں لیکن انہیں دہرانے سے گریز کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی